私の罪さえも消した身がつ夜まで影になりて白い足跡 ¡Gracias! 紡く先が誘う仕さにがうたその目はよどみ溶ける 瞬く間にには流れ落ち旅立てぬ心弱めを伏せた溢れ出したしみたがる声は寝静まる夜 осенний